Салют, это приветствие. Вот, как я и говорил в предыдущем презентации моего клипа, что я э, слушаю Ставинского. Вот сейчас будет презентовать новый клип с вот таким вот аудио рядом и с таким вот видео рядом. Приятного просмотра. Подписывайся на мои каналы. Ставь лайки. Хивайт, футболочка, мерч. Рекламу ты увидишь в конце этого видеоклипа. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал. Пока-пока.